ассалаумағалейкум қазақ елі бұл бейсарипов алматы қаласы мен бүгін эфирге шығып отырған себеп мынау сайлау жөнінде бір айта кетейін деп өз түсінігім бойынша жан жақта осы сайлауға үміткер болып батқан ел көп оның үстіне біздің оның э, ішінде біздің белсенділер де қатысып жатыр белсенділердің атынан қатысып жатқандар бар кейбір округтерде үш төртеу шейін белсенділер бар осы чаттарда группаларда айтып жатырмыз өзара келісіп біреуін ғана қалыңдар дауыс бөлінбесін деп кейбіреулер келісіп те жатыр ал көбісі келіспей сол үш төрт адам түсетін болып отыр мына сайлауға енді басында айттық қой былай үш төрт белсендінің даусы бөлінеді үш төртеуіне ал дәл сол одна менен сайлауға түсіп атқан мына аманаттың биліктің де адамдары бар оларға және дауыс беретін гарантированный электорат жеткілікті бүкіл бюджетниктер соларға дауыс береді ә, керек болса бүкіл бала шағасын туған туыс жат жүреді бәрін алып барып кімге дауыс бер дейді соған береді дауысты олар олар соған тәуелді ләй жоқ барады да береді <coughs> мынау ендігі менің бір түсінбей отырғаным осы мынау жаңағы белсенділердің атынан түсіп жатқандардың өздері халық үшін деп барып жатыр ғой дәл осы халық үшін болатын болса біреуле біреу бір адамды ғана қалдырып қалғандарың шетке шығуларың керек еді соған көмектесулерің керек еді ал орын орнына барлығы көбісі жеке бастың амбициясынан асамай мен де түсем мен де түсем деп бір бірімен қазір жағаласып түсіп жатыр сонда сендердің шыннан халықшыл болсаңдар халыққа істеген пайдаларың осы ма мысалы үшеуіңе бес алты пайыздан аласыңдар он пайыздан аларсыңдар болмаса жиырма пайыздан аларсыңдар үшеуің төртеуің бір алпыс пайызды алыңдар ал нұраманаттан түскен бірақ кандидат 40 пайыз алады сол сайланып кетеді екі ортада маңғыт аузыңа саңғыт дейді бәрімізге бұл ең бірінші халықтың мүддесіне қарсы бұл сендер 20 пайызбен қайда барасыңдар бұл сайлауда әрбір түскен адамның керек болса жарты пайыз болса да кім көп алады сол сайланады ә, білем мынау қазір айтып жатыр екеу үшеу түсе берсін ә, қайта жаңағы беретінде дауыстар бөлінеді деп бөлінбейді олар гарантированно айтып отырмын ғой жаңағы бюджетниктер барады соларға дауыс береді олар қазір приблизительно біліп те отыр қанша дауыс алатынын кім сайланатынына шейін ал біз соларға өте жақсы жағдай жасап беріп отырмыз бұлар неге бәрін белсенділерден шыққан белсендімін деген кандидаттарды да тіркеп жатыр бұл өте билікке өте пайдалы білет ә, э, бір округтан төрт бес белсенді қатысатын болса дауыстар бөлінеді жаңа бес алты пайыздан алады ә, э, ал жаңағы гарантированный дауыстар бар нұраманат пен биліктің адамдары өтіп кетеді бұлардың қулығы өте керемет ә, сондықтан да қазір ешкімнің қолында қағып жатқан жоқ олар үшін қазір белсенділер көп болып түскені жақсы керек болса жүз түссең олар тіптен қуанады әрқайсысын жарты пайыздан аласыңдар да жүзің болды қалған пайызы он пайыз болса да нұраманаттың кандидаты өтеді енді осыны біле тұрып мынау кандидаттыққа түсіп жатқандардың көбісі сауатты азамат азаматшалар айналайындар мынау келісіп бір адамды ғана қалдырып солай ғана парламентке өз адамымызды өткізбесек дәл мына түрімізбен біз біреуін де өткізе алмаймыз жаңағы көп түсе берсін деп қолдап жүргендер қайта көп түскен сайын нұраматтың беретін дауыс бөлінеді деп громадқа беретін дауыс бөлінбейді именно біздің белсенділерге беретін дауыс бөлінеді олар уже жиырма отыз пайыз кем дегенде алып қойған уже алып отыр олар жаңағы бюджетниктерге сеніп отыр бүкіл бюджетте істейтіндер соларға дауыс береді сондықтан айналайын мына белсенділер әлі де кеш емес келісіңдер біреуін ғана қалаңдар әр округтан сөйтіңдер соны өткізуге тырысайық бәріміз жабылып бақылаушыларымыз бар ә, <coughs> сенімді өкілдер болып мынау үгіт насихат науқаны келе жатыр енді екі күннен кейін басталады үш күннен кейін бәріміз соған жұмылайық бір кісідей болып егер де шыннан ойлайтындарың халық болса халықшылмыз деп жүрсіңдер ғой мына халықтың атынан түсіп жатырсыңдар шын ниеттерің сондай болса жөнгі келіндерді осылай жасаңдар біреуін ғана қалыңдар бүкіл халық соған дауыс беруге үгіт насихат жасайық ал егер олай жасамайды екенсіңдер мен лайықпын осы орынға деп әрқызым жеке бастарыңды ойлап кетсеңдер онда сендер халықшыл емессіңдер мен үшін енді мен бұл сендер халық өз жеке бастарыңды ойлаған жай пендесіңдер деп есептейтін боламын мен мүмкін осы эфирінен кейін солай жасап жатқандардың критикасына қалармын қалсам қалармын бірақ та бұл халыққа ешқандай пайда бермейді не өздеріңе бермейді өздерің аттарын шығарғың келер ма шығарғыларың келер ма түсінбеймін мен атың шықпаса жер өрте деген оны сөйтіп атым шығайын ә, кандидаттыққа түсті деген атқа қалу үшін шығып отырсыңдар ма кішкене бастарыңмен ойлансаңдаршы ана жерде инга мен рысбек тоқтасын бір округқа түсті да рысбек өз жолын берді ингаға жарайсың жігіт екенсің молодец бауырым басқалар неге солай жасай алмайды шын халықты ойласаңдар солай жасау керек әлде де кеш емес сол ойланыңдар мына биліктің мына қазір көп елдер қарсы болып жатыр не істеп жатсыңдар шетелдегілер де елдегілер де қуыршақсыңдар деп егер дәл осылай болып тағы да өткізе болсақ өз адамдарымызды нағыз қуыршақ болып шығамыз біз және де осыны біліп тұрып өз сознательно бар сана сезіміміз осындай жағдайға барып отырмыз осы күнге дейін осы күннен кейін сайлау күткенше болатын атқарылатын жұмыстың бәрі ешке кетеді бауырларым осыны ойланыңдар да әлде де кеш емес келісіңдер шығыңдар сөйтіңдер қалған адамға бәріміз жабылып соған күш салайық соның өтіп кетуіне егер де шын халықты ойласаңдар ал егер шын халықты ойламай жаңағы бірде біреуің кетпей үш төртеуің бір жерден түсетін болсаңдар онда сол үшеуіңді төртеуіңді жеке жеке бастың мүддесі үшін шірік амбицияларының мына деп есептейміз сендерге значит халық та керек емес басқа деген емес сендердің өз жеке бастарыңның қамы ғана бары сол және бүкіл халықтың алдында масқара боласыңдар одан кейін мен белсенді мен халықты ойлаймын мен халық үшін жүрмін деген сөздердің бәрі жай бекер болады егер тура сондай болатын болса мен өзім ақ әшкерелеп шығамын бәріңді бүкіл бұл бүкіл қазақстан бойынша айтып отырған сөзім бұл бәріне де қатысты бұл иә еш болмаса мынандай кішкентай ғана осы жол бір мына билік саңылау қалдырған екен еш болмаса соны пайдалануға тырысайық та біздің әр округтан төрт бес белсенді түскеннен не пайда одан ешқандай пайда жоқ одан халыққа да мынау белсендердің өзіне де пайдалы жоқ елге жұртқа масқара боламыз бекерге бұл нағыз биліктің қолжаулығы біз болып шығамыз онда солардың ойыныменен ойнап солардың айтқанына көніп иә жаңағы айтқанымдай біреулер айтады бола берсін жаңағы нұраманаттың қайта даусы бөлінеді жаңағы біздің екі үш белсендіге берем деп дейді бермейді олар бермейді өйткені олар бюджеттер оларға сондай бұйрық келеді үстінен бастықтарынан сен бүкіл семьямен барасың да осы адамға дауыс бересің деп ол номинаттікін айтады олар соған береді мәжбүр олар сөйтуге солай жасауға соған түсінбей отырсыңдар ма түсініп отырсыңдар бірақ жеке бастың амбициясынан асалмай алмай отырсыңдар егер де халықты ойласаңдар кетіңдер біреуін қалыңдар да келсіңдер өздерің бәріміз соған жұмыс істеп соны өткізуге тырысайық бір адамдай бұндай мүмкіншілік бола бермейді және де қазақстан бойынша бүкіл мынау саналы азаматтар тәуелсіз бақылаушылардың қатарына қосылыңыздар мынау сайлауды бақылайық әділ өтуін қадағалайық бұл сіз үшін емес мен үшін емес бүкіл қазақ үшін қазақ ұлты үшін қазақ халқы үшін осыны естеріңізде ұстаңыздар мынау алматыда тәуелсіз бақылаушылар ұйымы бар қазақстан өңірлерінде мұқалмас бақылау ұйымы бар тіркеліңіздер сол жерге сол жер барған жерлеріңізде жаңа тренинг өткізетін адамдар бар солар өткізеді не қалай істеу керек заң бойынша да мынау бақылауды қалай өзің ұстауың керек қалай бақылау керек бәріңізді шақырам бақылауға сенімді өкіл болыңыздар агитация жасаңыздар енді агитация жасаңыз қазір жасап кетпеңіздер қазір қажет емес ол провокация болып есептеледі өткен сайлау э, үгіт насихат уақыты әлі э, болған жоқ 18-ден 19-нан бастап толық 18-ші э, мартқа шейін таң атқанша агитация жасауға мүмкіншілік бар иә соны пайдаланайық та мынау елім жұртым деген шын белсендерді өтіп кетуін қадағалайық қолдайық мына әділ сайлау өткізуге бар күшімізді салайық мен ол бақылаушыларға көп үміт артып отырған себебім мына бүкіл қазақстан өздеріңіз білесіздер көріп жүрсіздер осыған шейін екі үш сайлауға қатысты бақылаушылар алматыда именно сол бақылаушылар тәуелсіз бақылаушылар анау нұр отан болмаса биліктің бақылаушылары емес тәуелсіз бақылаушылар болған сайлау участогінде 25 пайыздан асқан емес президенттікте де референдумда да одан аса алмады өздеріңіз мынау бүкіл қазақстан бойынша көріп отырсыздар алматыда қаншама пайыз жинағанын анау мынау деп отыз екі пайыз деді ал белсенділер болған участоктарда 25 пайыздан аспады көбісінікі 21-22 пайыз болды Он мен де қатыстым екі үш рет ә, сайлау э, жаңағы бақылаушы сайлауларға сондықтан егер де мынау болашағымызды ойласақ қазақ халқына қайта бір жақсылық жасаймыз десек бақылаушы болыңыздар келіңіздер қатарымызға кіріңіздер мынау сенімді сенімді уәкілдер мынау үміткерлер сенімді уәкіл дайындаңыздар өздеріңіз өз күштеріңізбен бүкіл жақындарыңызды жекжат жұрат құда туған туыс кластас, бауыр бәрін әр участокта үш адамнан сенімді өкіл болады оған толық құқығыңыз бар үш адам болмаса да еш болмаса екі адамнан отырғызсаңыз сенімді өкіл ана жердегі әділ сайлау өтуіне көп үлес қосасыздар ал сіздердің сенімді өкілдеріңіз сіздерге сенетін адам сіздер сенетін адам болғандықтан олар ұрлауға жол бермейді ал оларға көмектесетін сол жерде бір біріне көмек беріп демейтін тәуелсіз бақылаушылар болады мұқалмастың бақылаушылары тәуелсіз бақылаушылар сондықтан сіздерден қатты өтінерім кіріңіздер тәуелсіз бақылаушылар қатарына мұқалмасқа тәуелсіз бақылаушы тағы бір айта кетерім бұлар бұл үшін тек қана ешкім ешқандай ақша алмайды бұл еркін волонтерлар деп есептесеңіздер болады тегін еркін өйткені бұл жерде қазақтың халықтың мүддесі болған соң ешқандай дүниеге қызықпаңыздар әділ сайлау өткізейік және мынау кандидаттар бір округтан үш төрт белсендіден қатысып жатқандар естеріңізде болсын осы бір екі күндеріңіз бар бір екі күннен кейін сіздер бір бірімізбен келіспей бәрін менде де қатысамын мен де лайықпын мен кімнен кеммін мен де мәжіліс отырғым келеді деп шығатын болсаңыздар менің өзім как сайлау науқаны басталған күннен бастап сіздерге қарсы жұмыс істейтін боламын осы естеріңізде болсын және де мені көбісі қолдайды деп ойлаймын мен бірақ дәл қазір маған жаңағы кеткісі келмейтіндер маған критика айтуы мүмкін барлық критикаларыңызды көтеремін естимін тыңдаймын керек болса жауап та беремін бірақ менің ойым осы кетпейтін адам ол халықтың мүддесі үшін емес өзінің жеке басының шірік амбициясы үшін бара жатыр деп есептейтін боламын мен менің айтайын дегенім осы еді бәріңізге бұл ең бірінші жаңағы үміткерлерге қатысты одан кейін мынау жаңағы бақылаушыларға қатысты бақылаушылар ол жерге бақылауға барамыз біз бір адамның интересін емес сол бақылауға барған сайлау участогіміздегі әділ өтуін бақылауымыз біз. ол бақылағанымыз біздің халық үшін қазақ үшін керек солай жасауымыз керек ә, анау мынау сылтауды қою керек та ең болмаса бір ай жақсылап жұмыс істейікші бір ай он тоғызыншы мартқа шейін он тоғызыншы март кешке шейін мен өзім жұмысты тастаймын жұмыстан да шығамын тек қана осымен айналысам болды өйткені мен халыққа жақсы болғанын қалаймын өйткені парламент бұған дейінгі парламент қазаққа керек халыққа керек бірде бір жақсы заң шығармады ал мынау барған баратын белсенділер ерді өтіп кетсе деп мен үмітім бар енді аз да болса солардан үмітім көп өйткені солар мынау қарапайым халықтың мүддесін қорғар мол мұқтажын сол парламенттің қабырғасында мінберінде айтар деп үмітім бар егер олар ол қазір елім жұртым деп жүріп сол жерге барып екі сөйлейтін болса белсенділер өзіміз ақ оларды әшкерелейміз бүкіл халықтың алдында масқаралаймыз осыған келсек бауырларым <coughs> өйткені қазір сөздеріне қарасаң бәрін күшті керемет бәрі батыр сондықтан да тәуелсіз бақылаушылар кіріңіздер және де ол жерде кім болады үміткер кім қай партиядан қай тізімнен болмаса кім екеніне қарамай сол барған участоктарымызды әділетін қадағалауымыз керек ол үшін бүкіл халықтың бізге көмегі қажет болады өйткені бізде қазір аз адам барлық барлық участкілерді жабуға әзірге шамамыз келмей жатыр іздестіріп жатырмыз жан жақтан мынау бос жүрген бауырларыңыз болса туған туысқандарыңыз болса жіберулеріңізді өтінемін осы тәуелсіз бақылаушы болсын бәрі барсын сенімді өкіл болсын жаңағы үміткерлерге Мен айтайын дегенім осы сау болыңыздар қош болыңыздар енді ендігі эфирім 19 күні мына үгіт насихат басталған кезде шығам сол кезде кімге дауыс берем кімді қолдау керек соны айтып шығам мен қош сау болыңыздар қазір қарап отыратын уақытымыз емес жұмыс істеу керек қазақ үшін халық үшін сондықтан бәріңіздің түсіністікпен қарауға көмектесуге шақырам өтінемін бәріңізді бүкіл қазақ халқын сау болыңыздар